Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti isin qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaan madda nagaa keenyaa waaqayyo galinni isaaf ta'uu ta'u nageenyi ana bira jiru isin biras akka jiru abdii guutuun qaba rabbii irratti baga jiraattan baga eeggamtanii. chaayinaalaa ayyaantuu asallaattiif warri haarawaa taatan hoggaraattan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'amu wantoota asirratti darban hordofaa isiniin jechuun jaaladha fedhaa fi jaalala keessan warroonni immoo haga har'aa maamila kutaa sadiitu nafaana turtan guddaa isaa galatumaa akkasumas yaada hoggaa qabaatan koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa isiniin jechuun jaaladha egaa kaa'a har'aa yaada tokkoon qabadheetu dhufe tarii gaafillee isin gaafachuu danda'a isinis waan ofii irraa beektan irraa akkan qoddan abdii guddaan qaba. Egaa kaan mata dureen koo guyyaa har'a maal jedha? Akkuma taambilee irratti argaa jirtan kana. Milkaa'in ilma namaa bu'uurri isaa maalidhaa jedha. Egaa ka namni waan hojjeteef qofa ni jijjiirama jechuun e, gongumaa hin danda'amu. Ani ayyaantuu asallaati. Egaa ka akka ayyaantuu asallaatitti dubbadha. Tarii isinillee yaada waggaa qabaatan koomentii jalatti na barreessaa. isiniin jechuun jaaladha. Namni baay'een eh, ganamarraa jalqabee eh, haga galgalaa dhama'ee eh, immoo sa'aa booda ka'ee kan milkaa'u danuu argine umruma keenya keessattuu jechuudha. Egaa milkaa'iin ilma namaa maaliin waan hojjetee fidaa? hojii odoo hoon hojjetin wanti tokko iyyuu wanti sitti dhufu hin jiru. Biddeen tolfattee masoobii keessa guutee jilbiiffattee rabbii kee kadhattee sahaanii fidee rabbii biddeen irra godhee waxiitti qicee siif hin kennu. Isa harka kee fayyaa sii kenne, isa ija kee sii kenne, isa harka kee sii kenne akka ati biddeen tolfatte san nyaattu afaan keetillee sii banee ilkaan keetillee sochee arrabni keetillee sochee akka nyaattu si gargaara malee jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee eh, hojii osoo hin hojjetin waan argannu jechuu koodha. Garuu waan hojjenneef hin milkoofnu. inni bu'uur ilma namaa siistemii tooftaa dha. Yeroo baay'ee guddinni tooftaa keessa hin hojiin tooftaan keessa hin jirre milkaa'uu irratti baay'ee ulfaata. Jijjiiramuu irratti baay'ee ulfaata. Yeroo baay'ee yoon of laaleetoo jedhu, yoon naannoo koo laalee jedhu, yoo akkaataa qotee bulaan keenya keessa jiru laalee jedhu qotee bulaan. Keessattuu akka naannoo kootiitti. bona iyyuu boqonnaa hin qabu qotee bulaan yoon fudhadhe jechuudha. Egaa gaafan gale bona yoo ta'e yeroo ani galutti bona yoo ta'e bona qotee bulaan maal akka hojjetu naannoo kootitti isinitti argisiisa jechuudha. Bona keessa minaan faca'utu jira. Warra akka ijoolleen karas karaa arsii taatan beekuu hin dandeessu. Kan akka shumburaa, kan akka gaayyoo Minaan bona haammamuudha. Akkasuma talbaan bonaadha. Achi siqee faca'a. dha yeroo hundaayu jechuudha talbaan. Talbaanillee bonaadha kan haamamu. Garuu harkuma caalatti kan akka shumburaa kan akka gaayyoo minaan bona faca'uudha. Qotee bulaan qamadii erga galchee, xeefii erga galchee, garbuu erga galchateen booda kara kanaatitti gadi ba'a hojiidha jechuudha. Osuma isa qotu, osuma isa eh, haamee, isa dhayee Gootaraa ofitti galfatu arfaa san deebi'ee qonnatti ba'a. Qotee bulaan garuu jijjiirama tokko hin qabu. Gaafa tokko qotee bulaan tokko tariitii wantoota adda addaa loowwan horsiisuudhaan naannoo biraati irratti deemee qotuudhaan hojii biraa cinaatti hojjechuudhaan qotee bulaa keessaa nama lakkoofsan akka qubaa lakkoofsan bahe yoo jiraate dhala harki sagaltamii sagal qotee bulaan hiyyeessadha. inumaayyuu ganna waan ijoollee ofii nyaachisu kan dhabutu caala jechuudha. Kana hojjetu odeeffannoodhaan dhagee osoo hin ta'in waan hin beekuufan. Kuni maaliin siistemiidha. Nullee karaa keenyatti illee yoo deebi'e dhugaa dubbachuun biyya harabaa keessa shamara takka hoggaa muraasa hojjettee biyya galtu argeetu hin beeku. Hagaan mana hin quunnamee hin beeku. nama waggaa torba waggaa saddeet kudhan biyya ormaa keessa taa'udha. Hin hojjenna ni arganna. Garuu maalinni kun siistemiin keenya muluun hookan harka abbaa manaa keenyaa jira, hookan harka obboleessa keenyaa jira, hookan harka maatii keenyaa keessa jira. Siistemiin keenya inumaanu harkan jira? Maatii gargaaruun dirqamaadha. Abbaa manaa keessa manaa sirraa qabu ijoollee irraa qabaattus ta'e irraa as qabaachuu baattu eessa jira qarshiin kee hoo jedhe si gaafachuu mirga qaba. Maa kana gootanii miti garuu siistamiin keenya muluun isaan harka jira. Kanarraa kan ka'e bara dhufu waggaa lama gaafa waggaa lama xumuru indaganaa waggaa lama farramna. Waggaa lamaan kana keessatti waggaa lamaa san humtuuyyuu hin jiru. Waggaa lamaan ganaa farramuuf deemnu san keessatti yookaan itti dabalachuu deemu san keessatti mana oguma san keessatti pilaanii baafanna. Siistemii fi e, isa minyuutii yookaan hawwii jedha san keessa jirra nuti malee siistema keessa hin jiru. Siistemni keenya akkuma isiniin jedhe e, faamilii keenya harka jira. Walumaa galatti abbaa manaallee haa ta'u abbaan manaa keetis faamiluma keetii ijaa Isaan harka jira. Nuti hanxaarraa asitti hin hojjenne oggaa lamaa san keessatti garuu waggaa farramnu maal jennu mana sin ijaarra. Wanta biraallee kan goonu wagguma lamaa san keessatti. Akkuma sanii hoggaa lamaa sun deemtee miti mana ijaaruu miti. Nus achuma jirra. Kan yaadne sunillee bakkuma san jira. Waggaan garuu deemtee nutti dhufti. Qotee bulaa fi nuti shamarri biyya haraba akka Qotee bulaanis ni qota, ni daddaba. Yeroo yeroo mana bulle jira. Yeroo minaan makara. ana hooddii keessa bula qotee bulaan manumaayyuu galee manatti hin ciisu galabaa keessa ciisetti. Kan dadhabbii kana maratti dadhabee gaafa ganni deebi'u meeqatu manaa nyaata nama muraasadha. Alaa nyaata yookaan qotiyyoo gurguree yookaan hoolaa gurguree yookaan re'ee gurguree waan tirfii argatuuf barqotee bulaan xeefii gurguree qabadii kan bitee nyaatu. Qonqon isaa diddeetii miti. Nullee akkasumaadha. nullee shamarri biyya arabaa jirru akkuma qotee bulaa saniin garaagarummaa tokko hin qabu baay'ee dadhabu. Akkuma dadhabne sanitti immoo akkuma qotee bulaan keenya haammatee galfatu sanitti nullee dadhabbii keenya guyyaa guyyaa daddadhabu gaafa ji'a keenyaa arganna dadhabbii keenya nu dhoorkatan ni fudhanna. Garuu akkuma qotee bulaa sana dadhabbii keenya harkaan ni argina garuu bakka san hin jiru achumatti deebina akkuma qotee bulaan birraan hoggaa dhufe ni haama, ni ni galfata, gadi deebisee gurgura akkasaniidha nullee. Miti siistemii biraatti hoggaa naan jettan kan of dadhabnu biyya gallaabara. Kan inumaa of dadhabnu dadhabbiin adda addaa nutti dhaga'amee yookaan humnaan dadhabne yookaan fayyaan dadhabneeti. osuma humni keenya fiigu nama lakkoofsa lakkaawwamuudha kan galu garuu galullee hoo achuma waan guddaadhaan hojjennu waan guddaadhayyuu hojjennu waan ganaa gallee waan xiqqoo hojjechaa jirra dhugaan isiniin jedha suuqiin safaratti nu hojjennu waan guddaa ta'eeti miti warroonni biyya keessa jiranillee hojjechaa jiru waan akkasiisan jechuudha siistemiin keenya eenyu harka jira tooftan ittiin jijjiiramaa eenyu harka jira suuqii xiqqoo safaraa namoonni danuun dalagu. Ani beeka biyyuma keessatti barumsa ofii xumuranii waan adda addaa walitti fidatanii suuqii takaraayyanii hojjetan baay'eetu jira. Osuma biyya harabaa hin Gallee suuqii xiqqoo banannee achiin booda waan xiqqoo xiqqoo hojjennee namni biyya jirullee hojjechaa jira waan akkasiisan. Nama meeqa namni butiksii baneetu hojjechaa jiru? Keessayyuu shamarran Oromoo keessaa tariitii nama lakkoofsa qubaan lakkaa'amtu ta'uu dandeessi. Injiru kuuwwan safara keessaan ba'an yookaan biddeen tolchinee gurgurra yookaan kasala lafinnee gurgurra hojii tuffachuuf miti. Dhugaan isiniin jedha hojii tuffachuuf miti. Ani jechuudha ani ayyaantu asallaa waan feetannaan jechuu dandeessu. Udaan hin gurguramu doonaan jedhanii sissaalfadhu ani. Dhugaan isiniin jedha borullee waan na dhaga'uu dandeessan. Udaan manni shinti beekti gatu kuni qarshiitti jijjiirama ni gurgurama odoo namni naan jedhee duubatti nama jedhu miti hojii kootifan. Baay'een hojii jaaladha baay'een hojii kabaja. Dhugaan isiniin jedha biyya harabaa hin deemu jedhee wanti nan hin hin jiru. Akka namaa fedhii guggutee yookaan immoo miira addaa natti ta'eetiin biyya harabaa kanan dhufe. Siisteemii adda addaa siisteemii adda addaa Eh, keessa seenee hojjechuu baay'ee yaala. Garuu waan hundaayyuu maal si barbaachisa? Nama si barbaachisa. Nama bakka ati hojjechuu barbaaddu sana. Bakka ati yaaltu sana. Ani oo yaalu yeroo baay'ee maaliin wanta bakka xiqqoo akkana siquu barbaadu waan ta'eef bakka akkasii sanan barbaada. Eh, jechuun hoon kana jedhu jireenyi ilma namaa darajaadhaan deema. Akkanumaan bakka koo malee Eh, masalaalii alfaffaarra eh, bahuu kootii miti kana waan jedhu jecha kun hawwadhaa. Jechuun wanti ani hojjechuu barbaadu eh, kun dandeettii kooti jedheetu kanaan ani yaadu nama nama barbaachisa. Hedduu namni bakka si dhaabbatu nama barbaachisa. Kan jedhu malee kun dandeettii ayyaantuti jedhee waan an murteeffadheef. Kana yoon jedhu kasala gurguruu jibbuu kootii miti akkuma isin hin jedhe osoo osoo hojiidha jedhamee kuni kun kun mana shintibeetitti kan qulqulleeffamu kuni eh, hojiidha hojii hojiinan kabajaan kan akka koo hojii kabajuu ni jira jedhee toyyaan ofiin guddisuudhaan bakka gurguddoon dhaabbatu lafumaa ka'ee dhaabbachuun barbaada Yeroo baay'ee eh, ani waan qorachuu barbaada. Siisteemii adda addaa qorachuun barbaada. Amma yeroo baay'ee namoonni tokko tokko duraa waan akkanaa san ture. Ani homaan qabuun ture. Akkanan ture. Akkanan ture nama jedhu itti siqa. Dhugaan isin jira itti siqeen dhaggeeffadha. akkamitti siistimii akkanaa kana akkamiin ta'e jedhee namatti siqeetu dhaggeeffadha yeroo baay'ee jechuudha. Seenallee dhaggeeffachuudhaan jaalladha waan ta'eef iyyuu. Inni maal jechumaa kan walumaa galatti hojii toffachuu osoo hin ta'in maaliif kan galleetoo waan xiqqaa hojjenna jechuu osoo hin ta'in xiqqaarraa guddaa gahan garuu nuti warroonni biyya jiru sun warroonni odoo qarshii lakkaa hin argin odoo humni isaa mana harabaa deemee numin odoo sammuun isaa mana namaa keessatti deemee hin xuraayin biyyuma ofii keessa taa'ee shabaras haa ta'u dhiiras haa ta'u hojii amma nuti gallee hin hojjenna jennu kan hojjechaa jira moo hojjechaa jira hojjechaa jiru kun waan wal mormine tokko iyyuu hin qabnu jechuudha anis isinis argaa argaaru nus gallee akkuma isaanii saffakkaannee hojjenna maa saba keenya fakkaanna jechuu kooti fi miti of fakkaattee jiraachuun dirqama keetidha dirqama kootidha nama koo fakkaattee jiraachuun garuu immoo hojii jijjiiramaa hojjechuun cubbuu miti. Isaanuu siistema dhuunfaafi malee jechuudha. Hojii jijjiiramaa yoo hojjette ati gaafa guddatte namoota biyya keessa jiran sanillee siistemiitti argisiista. Garuu hin gallaa waanuma isaan godhan san goona achiin jijjiiramnu bakkuma san ta'e. No waa uumuu qabna. Siistemii wayii uumuu qabna. Nuyi humna keenyatti nafne yookaan waan adda nu ta'u tokko waan hojjenne tokko hin jiru. akkanuma odoo taanu darbuu hin qabnu jedhee yaada ani akka kuutitti isin immoo waan jettan yaada keessan koomentii jalatti isinirraa hin eega kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantuu asallaa egaa kan mata dureen koo siistemiin keenya eenyu harkaa jira yookaan tooftan keenya eenyu harka jira egaa namni eh, ani tooftaa beeknan hojii kana hojjechaa jiru borus immoo iyyuu galeetu waan nabaasu baasu siistemii koo anatu beeka yookaan immoo tooftaa koonatu beeka jechuu dandeenya. Garuu haala wal fakkaatu deemuu hin qabnudha. Ani yaadni kun fakkeenyaaf ayyaantu asalaa asii galtee yookaan buna jabanaa qabattee teessee yookaan kasala gurgurtee yookaan gulliitii gurgurtee namni tokko immoo namni na beeku ayyaantuun gulliitii gurgurtee jettee gulliitii gurguruu hin qabdu. Waan adda ta'e waan ayyaantu irraa adda ta'e tokko uummachuu qabda malee amma yeroo baay'ee namni keenya gaafa biyya kan waan wal fakkaataadha hojiin keenya waan wal fakkaataa isa wal fakkaataa kana warroonni biyya keessa jiranillee hojjechaa jiru. Dhugaan isin jedhu mana namaatu warri takaraayya'eetoo taa'u waan akkanaa kana hojjechaa jiru. Yoo argitan ta'e jechuudha. Akkasuma ammoo warroonni shamarranii biyya arabaatti garas buna jabanaa qabatee taa'a. Biddeen gurguraa. gulliitii bichaan hin malee jechuudha. Bakka wanti tokko tokko safara keessatti kan hojjetamu baay'ina shamara biyya Arabaati. Kuuwwanis immoo biyyuma keessa taa'e abbaa manaa isaanii wajjin ijoollee isaanii uummatanii qaamni isaanii guutuu kan ta'e humni isaanii osoo hin dadhabin sammuun isaanii qulqulluu ta'e akkuma keenya suuqii hojjetu. Akkuma keenya biddeenis ni gurguru. Akkuma keenya kasalas ni gurguru. Hojii akkuma isiniin jedhe maal tuffannaa miti. Hojiin kabajaadha. Garuu maaf waan adda ta'e uummachuu dadhabna nuti. Maaliif siistemii mataa keenya itti f odoo humna qabna, odoo sammuu qabna, qarshiis harkaa qabna bara. Hin qabna namni hojjete shamara biyya harabaa taate namni qarshii harkaa dhabde jiru. Gallee waan adda addaa itti baasuu dandeenya malee jechuudha. Garuu itti fayyadama irratti tooftaa addaa uummachuu irratti jechuun jaaladha. Kana yoon jedhu isin bichaatti miti ofitti illee himaa tanan ofitti illee ofiin illee keessa kutti himaa tanan ofitti himaa tanan daawwiti keessatti of laalaa ofittis himaa tan isinittis jira. egaa kaa yoo yaadni kiyya kun gaarii ta'ee akkasuma gaafin isin gaafadhe kunis isinitti tole yaada keessan naa barreessuun dagatina ani ayyaantuu asallaati turtii nafaana guutaniif guddaa isaa galatooma haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii bakkuma jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu isin jaaladha baay'een isin kabaja baay'ee turtii gaarii.